encendido del espíritu cristiano, se entregue de tal manera a su tarea del mundo, que con ella construyan y proclamen tu reino por nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Padre Dios, en las tareas seculares, fuertes con la fuerza de la Eucaristía, sean valientes testigos de la lección temporal de este mundo. Por Cristo nuestro Señor. amén que pecado y de la muerte, hoy ha atendido a nosotros como juez de vivos y muertos. No sea hay precedernos como cabeza nuestra. Y él da la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a él.